معكم سمر وهيثم وصادق والحين بنسوي accent challenge اكسنت تشالنج انا حاجه حاجه excited صراحه احس بيكون وايد يضحك المره فكرتها انه كان في احد في ال comment ترى كتب لنا ال والله مري بس قلت والله ابي ابي اشوف ابداعاتهم نشوف اذا نقدر اني وايز ال rules شنو ال accent challenge احنا ما نعرف اي ال rules هو احنا كتبنا هني وايد اكسنت يا character لهجات يا character <laughs> يا لغه معينه ما ندري فالحين كل واحد مثلا اذا كان دور هيفا ياخذ الورقه يراويكم اياها وعقب احنا لازم نقول شنو ال accent او اللهجه نحزر نحزر شنو نخمن. قاعد يسوي نخمن <laughs> اوكي ريدي let's go يلا so يلا بالدور اي يلا هاي وشلون احد يفوز او ما فيها فوز او ثلاث مرات اربع مرات we're doing it for fun يعني انزين يلا خسران خسران يعني طالع هناك راويهم راويهم يلا وايد يبين لكم شباب ولا لا بس يلا تقدرون تسوون guess اذا ما يبين اكتب لهم بعدين اوكي زين يلا آه. عربي ولا انجليزي اتحكى؟ عادي اي شيء شخصية. اي شيء اي شيء This gonna be easy to guess لحظة خلينا نفكر فيها صح؟ Be spontaneous spontaneous عنفوانية <laughs> عفوية والله زعل واجد ناس فيها بس يلا لحظة خلينا عفوية عفوية عفوية شنو عنفوان؟ Would you like to have some copy sir? and uh, Filipino. okay, you get one point. That was easy. That also, was very easy. for a second I was gonna go Indian. كان المفروض تقول شلون عربي فلبيني شلون؟ exactly عشان كذا وقفت لا عشان كذا قاعد افكر لا لا نسيت بالعربي فلبيني بالانجليزي اي اي اي لهجه بنقولها بالانجليزي الا اذا كانت انجليزي او عربي عادي لا تطلعون ام نكست زين اول شيء براويكم انتو جاهزة؟ <laughs> يلا <laughs> انا في نفر وايد تعبان <laughs> هندي hello everybody hello how are you هندي yes yes 1 1 we're not keeping score no I know but I'm winning no you're not بس خلت شوي طول مع الاكسنت حق تشوفوه شوي اضحك عليكم اوكي دوري يلا يلا فر ويفكم Can I change it? No. ليش؟ Because uh, it's gonna turn out racist. <laughs> not you, لا you. Okay. زين okay. يلا. حنا البدو عندنا ال سوري <laughs> خليه يكمل خل نسمع. روح روح. خفت انه يطلع شيء غلط. <laughs> خليه يكمل. بس was it good لا؟ نبي يسمعون الاكسنت احسن احنا العرب خلاص you guessed it you ruined it <laughs> طيب، آه، لا لا فالك ما مو بسرعه يو جيس ابي اسمع انا ابي اضحك بس اي ونا وين بوينت ما في بوينت <laughs> ما في انا شلت ال point ما حد يفوز اوف زين طالع بعيد احنا ما عندنا points <laughs> او تعال تعال تدري بكتب بس مكتبه تحت اكتبها زين المشكله ما ابي افضحها من البدايه بس يلا <laughs> هاللعبه فيها points وانا بفوز و get over here سكوتلاند او ماي جاد يس ذا فرات الطلعه الله يستر او كمان اي I can't do this. لا بغير والله ما اعرف ما يصير. ما اعرف والله. Oh, did you watch the movies? يا بس ما اعرف اقلده حاولي خلينا نشوف شو حاولي خلينا نشوف شو يطلع يا صوت هاي انزين هاي كلها انا <laughs> اي وايد شنو اكيد خليني خليهم اصابع احنا نصفيهم وغيره انزين We're a big family. We're gonna. The light will take the world. We're gonna win this. I'm gonna save the world. with my heart انا بخلي هيثم and يحزر انا my- اعرفها and my <laughs> i'm gonna save the world where is the bumblebee doesn't it اه اوبتيمس برايم Close enough. لا تساعد أنا ما ما عرفت اسويها ما عرفت اسويها That's the point. <laughs> زين يلا Okay, this is gonna be fun. فرؤيكم. انا قاطعها. او مطلوب. انا قاطعها. <laughs> آه. اهلا وسهلا معاكم سمر <laughs> اطلع برا صادق اطلع برا لست طلعوا برا وين الريد بول؟ راح اصور انا اي لاف يو ما Why did I of that? <laughs> حلو حلو منك بس انا كلش صوتي مو كذي ولا اتكلم كذي معكم جيكس مي من جيك ويك anyways يلا اللي بعده اللي بعده رويتها؟ اه نكتب لكم تعال بعدين لحظة خلينا نفكر فيها حلوة منك شوف حلوة منك We play a very silly game. Why we do this, Mario? Mario. اه جامايكان بس بعد Indian by the way شوي شوي خلصت فيها كان فيها شوي انا فاشل في الاكسنت شباب فاعذروني جرب فين السقف عندك يا اخي؟ <laughs> شنو؟ السقف مالك واضح عجيب لا فين ال graphics مالك؟ انه صدق زين يلا how شنو هذا؟ كويتي <laughs> كويتي <laughs> Who wrote it? You wrote it? I wrote it. Oh, okay, so you know. Hey. Maybe I should take a while before answer قاعد يخرب السالفه اي هي متحمس شوي حتى اوكي يلا دورك شنو هذا؟ هذه هيتمية هذه اللعبة روح كم كذي تتكلمون روح كم معول جنجفة زين ما طلعت I have no idea I have no idea what to do with this okay انطر شوي هي لا I I, I wrote it. okay can I can I do like uh, a meme مو بالكلام بالحركات Okay. who's that ويلا ويلا ويلا Smoke weed every day. سنيب دوغ Smoke- <laughs> There we go. You couldn't sing it you couldn't آه، ما اعرف سنوب دوغ سنيب ما دوغي اسمع دوغ لا I can't say the name ايه بس آه. لا هي هي- عجبني الميم <laughs> وين اي لا والله لا drop it like a drop it like a drop it like a top يلا يلا قرب هذا وايت سنوب دوغ ابيض سنوب دوغ <laughs> هاي هاي هذا سنوب دوغ يقول والله ينتحر <sighs> لا there's a repeating theme here بس مو مشكله يلا مو repeating repeating يلا عميد عربي ولا انجليزي اسوي؟ it can work in both بس خلينا نسمع خلينا نسمع وبقول اخر شيء الكلمه هي اللي بتوضح كل شيء يلا <clears throat> I will kill every last one of you every single one especially you Zeus كريتوس there we go <laughs> حلوه حلوه حلوه زين طلع We're still good at this game. احس الفشل مو طبيعي اه ليش انا طلع لي ذي؟ آه. زين I like donuts. Oh. Donuts are so cool. cops No. <laughs> Homer Simpson. Yes. Oh. Oh my god. How did you guess that? Donuts. Oh my god. Are you That's smart. supposed to That's say smart. don't? Don't. yeah. يلا <laughs> that's me should I Yeah. You. اغيرها؟ لا Do لا it. Do it. Do it. اسحب واحدة من تحت. يلا. طالع. تعال تعال. How? <laughs> واحد هو كده لحظه اقفلوا رؤيتكم زين how, how do you do this؟ ما ادري والله اتصرف زين اوكي اكيد اقدر اقول كلمه واحده وسيده يعني بتعرفونها يعني يلا سولف خربطوا وبعدين قطوا كذا ها؟ اي how do you do this؟ شو كنت احمد سابق شكلك تبي هدوكن من عندي بساطرك ها إيه. انت شوريوكن الحين إيه. إيه. <laughs> ما بسوي هدوكن عني ترى هدوكن لا لازم اقولها طويله هدوكن <laughs> يلا يلا انا ما حد يعرفها نعم. يلا <sighs> المشكله انا فكرت في هاي بس قلت ما في فايده اكتبها لان there's only one thing to say يلا شنو لحظه Mm. You know what? I'll do it different. هيثم هيثم هيثم I can only say one word. شنو مروان تلولي؟ مرحبا انا مروان We shouldn't do that. انا Did you do that? لا I didn't. <laughs> think about it. I can say only one word. Then do it. I live in a ball. Pikachu. oh, <laughs> <laughs> no, do the voice. بيكا بيكا Do- do بيكا the- بيكا You شنو؟ suck. You suck. لا خرب شنو خرب. شنو هيثم؟ بيكاتشو ما يقول I'm هيثم. saying my name. <laughs> بيكا بيكا. <laughs> I'm a Pokemon. زين يلا عيدوا آه، قصدي عيدوا. افتروا هاي شكله من صوب صادق اكيد شيء بو Oh my god. Can I do this? Sounds <laughs> funny. Deal with it. I will Deal with it. Hmm. Mm, فضول. واحدة واحدة. Oh, I think this is how these people talk, like talk, and they are they have a lot of um. Uh, they are not Irish. Okay. <laughs> How do these people talk? They <laughs> wear is the best one so far. <laughs> They wear skirts. We dance. We like to be very tough. Come on. I'm doing a No idea. <clears throat> It's it's Scotch, but it's not Irish people يعني ولا is it a specific close to it. I don't even know how these people talk. I think this is how they sound like. <laughs> Like. Like they really pull the word. Scottish. محرق. حيا الله المحرق. Scottish. It was Scottish. Okay. ما اعرف Scottish, اسوي ما اعرف. That is so not What's Scottish؟ شلون تحكون؟ Hey mate. That's Australian. That's oh, Australian. That's Australian. Yeah. حط اكسنت oh. بروحه ما يعرفه. إيه، يلا يلا دورك That's my dog. احنا فاشلين معذرون. لو سمحت انا مو فاشل. لورد هلو. يلا مو دورك. <laughs> دور صادق. دوري. اوه يا متحمس شوي. <laughs> دوري ولا شو اسمه؟ <laughs> اطلع برا. فرويكم. اطلع برا. فرويكم. فرينا. What is it وات از ات يلا يلا وضح الموضوع شنو شنو شنو I'd like to be a wizard one day but he who shall not be named is trying to get me at every turn Harry Potter Expelliarmus اطلع برا اطلع برا اطلع برا حلو حلو ملعوبه ملعوبه يلا دورك look away look away look away بس صدق ترى السقف وايد حلو صراحه جودة عالية. ready يلا. Okay. If you're good at something, you don't do it for free. I know it. <gasps> the joker There we go. oh my god <laughs> yes yes yes the That's joker amazing. <laughs> <laughs> I love that if movie. you're good at That was something good. you don't do it for لا free تعلق صح يابا. اي والله حلوه المفروض اسوي الضحكه سمعونا ضحكه الجوكر I don't know he laughed في الفيلم مو ضحك رجال <laughs> آه، اوكي مع <laughs> صوت <laughs> عالي بعد. دخلت That's how he laughed. يا يا صح صح زين فرع عنكم Oh my god I got the worst one انا actually انا كتبت ذي كنت ابيهم هم يحصلونه بس كارضه <sighs> شلون شلون اسوي؟ You wrote it. Deal with it. حقكم. um, بهم What? شنو؟ I don't talk. خرف لك ما ما لام شوبس. ديفيس باتل بيفا بيفس بيفس and Butthead بس لا they No? don't talk. ماستر ماستر ماستر اه نسيت بنانا بنانا او ياسر والله تمشي لو انتم حصلتوا انا حصلت يلا <laughs> دورك سكروا عنكم سكروا عنكم That's mine I know it اسحب واحدة ما اسحب الطويلة مالتي لا لا لا اوكي <laughs> يلا No. I know what you got. No, I'm trying to find out which one, which one is that person. Okay. Tra la la, tra la la, bird singing. You're Snow so White. grumpy. Yes. <laughs> <laughs> wow. Did you know? Slowly up to- Bird singing. Ah. <laughs> دورك <sighs> You are so racist. Why you choose these? You have to think a little bit more. Chinese? There we go. Oh my god! <laughs> This is 100 pills, 100 pills. Be a man. <laughs> Somebody's gonna get a hurt real bad. ما له دخل بس اوكي. Racist. باقي two cards مال هيثم ومال صادق. Which يلا one to choose? choose your destiny. Choose ما صار. لا تطالع. ما صدق ما حد خذ يلا How can a girl do this? احنا في زمن البنات يسوون فيه كل شيء. ايه لا تفتح I'm الموضوع so ما له like- داعي. Hello. I can save the world. Optimus Prime again? all the superheroes. Someone really likes me. I wrote it so I can't. I'm really. I like to sit in the dark and save Oh, Gotham. Batman. صح يلا دورك Not deep enough. Not even know. شو اسوي بعد that's my deepest voice يعني اكثر فويس اقدر اسوي دي لا المفروض لازم بحق. Swear to me. Frappuccino. <laughs> Skim milk. يلا دورك برو وينكم؟ دنيا ما تصرف. what is it <laughs> just what go, is just it? go what ahead. Is it? Uh, I come from Romania. I'm a very uh, flying. Romania. Romania. <laughs> Romania. I'm a, oh, Dracula. Yes, very good. اه It's an Indian. Transylvania. Indian. Indian Dracula الله Indian <laughs> I come from Dracula. Romania I I'm am very good. I like blood blood <laughs> Very good blood. very good blood Typo plus best. <laughs> That's very common. very common well there you go that was the Ah, accent yeah. challenge أنا فزت. فزت. أنا فزت. والله هاي كان الاكسنت اختاروا challenge الفايز. اختار الفايز. صح you know what do that. انت اختار كتبوا لنا من تعتقدون انه فاز في ال accent challenge ال challenge مال اللهجات يعتبر كذا هاي تحدي هاي تحدي <laughs> انتم سهلين <laughs> اي سالفه ما فيها بيض <laughs> سالفه ما فيها ولا اقول لكم كخ اه ما اقول ايه عقلي بس ما يلا شباب share like subscribe لحظه شير لايك سبسكرايب